Hola, ¿qué tal? Fero, yo soy Cerecero. Hola, soy Loera. Estamos en Fifásticos TV y estamos en... Estamos en la presentación de la portada de FIFA 16. Hoy vamos a ver quién va a ser la portada de FIFA. ¿Quién crees que sea, Loera? Pues yo creo que el Chaco está muy próximo a ser. Está bien. Yo sé. Pues por lo menos no me va a dar tanto, tanta vergüenza ver la playa de Cruz Azul, aunque a los fans del Cruz Azul creo que sí, pero... A mí me da vergüenza la gente del Cruz Azul, <laughs> es cierto. Este, yo quisiera que ganara eh, este, Moy, Moy Muñoz, voté por él, eh, me acuerdo su vuelo ahí cuando voló como ángel eh, contra el Cruz Azul, eh, yo lo quiero ver ahí en la portada, se lo merece, te lo mereces, y si te lo quitan esto es un robo, eh. Moy, esto es un robo. Pues vamos a ver qué pasa, estamos en la fila, nos vemos más adelante. estamos adentro del evento, ya, ya va a empezar, la gente ya está especulando. Allá hay playeras, allá hay emoción. ¿Qué piensas, Loera? Pues bueno, yo voy a hacer mi pronóstico. Yo creo que por ahí el cuartito de Chivas, Marquito Fabián, estaba como... Pero acá vas a decir que el Chaco. Yo no dije que Chaco. Lo dijiste allá afuera. Nunca dije que Chaco. Está grabado eso. Este, pero se va a editar eso. Bueno, ¿cuál es su pronóstico? <laughs> se va a editar. Yo me quedo con Moy. Moy Muñoz va a ser la portada. Yo, mi corazón está con Moy pero por lo que se ha visto en redes sociales y muchas cosas, eh, Marco le está metiendo billetes. Entonces, o sea, está ¿eh? comprando esto. Está no sé, está regalando ah, cosas Chivas, ah, que sí. que va por algo. Hay, movimiento. Y también el Chaco, me gustaría ver al Chaco porque es un güey que es, un mexicano. <laughs> ya sé que es un equipo perdedor, pero me gustaría, se vería bien en portada. Puede pasar. No me gustaría ver tanto a Marco Fabián en portada con la playera de Chivas, en la portada de FIFA a mí no, tampoco, pero bueno. Pero bueno ya. Vamos a ver qué pasa en los momentos, vamos a ver qué tal está la fiesta adentro. Acompáñenos. minutos de empezar el evento. Eh, es una noche que promete mucho. ¿Qué, ¿Tú qué piensas, Pues eh, nunca, nunca jamás había visto una presentación de FIFA de un jugador de una portada tan grande. O sea, esto es un... ¿Te acuerdas en los hoteles? ¿Te acuerdas de los hoteles? Sí, lo único que no me gustó, eh, que, siento en mi peche, es que Debería de haber FIFA 16, es la presentación de la portada de FIFA 16 y no hay ningún solo FIFA 16. Ahí sí es como un tache, ¡Ya está Pelé! ¡Ya está Pelé! ¡Ahí está Pelé! último. Vete a Güey, ¿cómo no va a estar FIFA 16 aquí? Ya lo pusieron en pues, España, güey. En España ya ha habido lugares donde prueban la demo, güey. que no hay una demo aquí. Un... spot pues, que une todos nós. <laughs> porque a Marco le habrán pagado eso. se acabó, fue un evento muy padre. Eh, después de la presentación de la portada estuvo Molotov. Eh, cerraron con la de puto y bueno, ¿qué te pareció? no puedes ir No puedes ir le van a poner <laughs> me, pareció increíble, la verdad, la mejor presentación de un jugador en toda la historia que hayan votado la gente. Creo que era una, una, dinámica increíble en todo en torno a esto. Y culminó con. ¿Quién ganó? Dinos, por favor. Pues la portada fue este. Chaco Jiménez, ¿verdad? De Cruz Azul. ¿Cómo, ¿Cómo, Chaco Jiménez, no estuviste aquí? Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Chaco, Marco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada? Ah, no, ah, no ganó Marquito, Fabián. Ah, ganó Marquito Fabián. Que le mandamos un fuerte abrazo. Aquí estuvo Marquito, no lo pudimos retar para el FIFA y se quedó pendiente eso. Pero una portada bastante polémica, ¿no? Con, con Marquito Fabián. Pues por lo que dijo, por los videos que pasaron, Marco le echó muchas ganas a sus redes sociales, a la gente, tenía mucha gente importante votando por él, así que pues la gente, el, público decidió y ganó el que tenía que ganar. Ganó el que tenía que ganar, sabias palabras. <laughs> Pero bueno, piperos, eh, yo soy Cerecero. Yo soy Loera. Los piperos, con el alcohol, el rock y el fútbol se encuentran ¡Pisa la vida. Chaco, ¿cómo te sientes de compartir esta portada?